nekem. Ne hazudjál nekem. Nem érlek hogy elvesz a titikos fos. Le is szalom. Nem kell nekünk a titkos fosod, nem is csinál semmit. Nem a lehet benne szerezni. Mert az lehetetlen fékod lehet. Hát de tényleg mit csinál? Most őszintén. Semmit. Ha hát, te menti, minket. Mondtam. Végül, hogy nem tették. Ó. Oh. Ne mentsé már! Az a legszabb. Mit csinálsz, és most mi anyámat tökölsz? Busz. Hát busz. Legyen. Mit csinálsz? Hát semmit, csak pörgött. Hát Ennyi volt. Ez volt az első rész. Három pálya? Ez volt az első. Hát ez az első pálya. Három pálya az első pálya. Nem kettő, ez egy. Mivel ez még csak első rész. Nem lehet. Ez így történik. Nem. Nem. Nem négy. Hát mi a fasz? Mi? Spindasor. Ja, és itt követni fog a fal, úgyhogy sietni kell. Ah, mi? Az meg! Hát segíts már! Ma segítetem. Nem érdekel, nem segített. Na! Ma segítetem. Akkor ott van Na, ma megint ez Nem mentség, ma úgy. Nem menj. Majdnem elmentett az az, hogy bezár a fal. De ez most nem mondasz komolyan, hogy csak egy ennyi. Hát de nem tartom sokáig gyakran. Oh shit, Kell segíteni! Azonnal! akarják be. Gyere segíteni. Adam, azonnal. Gyere segíteni. Tudod, hogy apátok Jó. Nem lesz itt este, mivel ez a mi szobánk. Hát, nem lesz itt. Mi az, hogy itt lesz? Mi lesz itt? Ennyi. Ma nem követ a fal. Meg is halt. Visszamennünk oda? Nem. Hogy tudod, hogy vissza? Ma játszom. Hát nézzük, az nem zsidó. Jó, nézzük. Bazd van! Nincs még fenn az a vizes első. Ez még a Sonic the Hedgehog 2-ben volt. A Hidra City Zone az nagyon jó. Hát nem is tudod! Meg fogok kéz, nyomni kell balra. Lenyomva kell tartani. Jaj, itt nem mehetünk be. Hát ez is 50 izé kell. Na most már nem szükíted jönni. Csak meg tudod csinálni. Minden a, Apa nem lesz itt a mi gépünknél, Ádám. Igaz? Da, jön. Miért? Hát már nem tudom. Abban, ahogy Na én... Mi ez? De gyerekek, mondja már meg nekem valakit, de most komolyan! Menjél! Mit csináltok? Gyerekek, mit csináltok? Van messzitek? az? Amikor az volt, emlékszek, hogy ezt csinálhatod. Ezt, hogy... Így kitartott a szállat. visszakerültünk ide. Itt már voltam. Leszaralak magasról. Ó, ezt a vízben, nem ott mész lenni, ne De hova? ki, ki fogom poszni a kukába a videó után. Nem hoztam már ki a kukába, de... Hát ne hiszem el! Minek ugrok neki? Na. Hát nem lehet beleesni. Szép az a pálya, de... Nem. De nem, egyáltalán. Szép a víz. Mit csinálsz? Most pedig a vízbe ragadtam. Nem. Hát de mi van akkor, hogyha megnyomom ugrás? Semmi. Később tudom találni, hogy mi történik. Akkor... De hogy? De hogy De hogy a picsába? Nem nyomni. Hát akkor mit csinálsz? Meg nem mit csinál egy? Mit pörög, mint amikor ugrásnál? Jobbra nyom. Az meg jobb, hétfőn nem fog beleférni egy videóba, hát figyeljétek már, mert megint három videó kell. És már megint mondom, hogy itt voltam helyen. Júj, visszaest! Szünet! Vigyázz, nagyon jön összehez. tartsd! Remélem ma meg... De ez mi ez a hosszú? Nagyon hosszú, Ádám. Ez komolyan mondom, hosszú. Nagyon hosszú.